gravar. É. pô, mano, me, me mata, velho. Não estuda não, pô. Pô, velho, para com essa putaria de estudar, velho. Eu vou contar pra amanhã. Ô, oh, tem nega ali, ó, que tem carro ali, é sniper. É sniper. Sniper. É sniper não. Cadê ele? Ele tá onde? Ele tá atrás da van. Vamos lá, pera aí, calma, calma. Fica aí, fica aí, só tá espera. Tu tá com item, filha da puta. Eu tô com item? Não, eu. Dá aí o item aí. Pegar aqui, pegar aqui, Porra, aí eu tenho que pegar aí, né? Muito bom. Me dá o item, capeta! Item! Tá contigo, Satã! o outro tá nas costas. Vai dar. Isso, isso, isso, isso. Ainda eu erro todos os tiros. <laughs> Acerta, capeta. Porra, mouse, aí tu trava, né? Para de pular, galinha. Cadê? Tu morreu pro outro? Ah, explodiu o carro. Que isso, fera? Que isso, fera? Eu vou nascer no carro. Aí, vai. Se você não quiser, velho, você não manda em mim não, otário. Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Caralho, chegou travendo travendo tudo, só, só só travendo Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É meu, é meu, é meu! É... Quem chegar primeiro? <laughs> Filha da puta! <laughs> Pedi a rapariga! Porra, sacanagem. Ai, pô. Fica de pé aí agora, safado. Você já tá desgranado né, aí, meu. Pô, cabelo, coloca na outra. Ô, meu, ele tirou um print aqui, meu, vou te mandar, cara. Eu tô que foi? Vai ver, é, é, ele tá humilhante. Não, detalhe, 2x2 o cara ainda chama o backup. Olha o outro lá em cima, que que diabo... Isso aí, fera, cai lá de cima mesmo. Ah, não! <laughs> que isso? Isso é arma de stun, stumbai. Não tá vendo, não? Eu, eu, Quer ajuda? Não, não, não. não. Aí, não desceu, não. Vai. É, né? No meio de roubar, né? É, ele vai, ele vai desprender o outro, vai prender o outro. Corre, corre, corre, corre. Porra, o bicho não serve nem pra... Porra, me, estu... me coisa mesmo, safado. Ah, não tu ajudei. Me ajudou. Mandou pra matar. Caralho, eu levei um susto, eu pensei que era o cara, velho. Que... Eu ia subir ali, aí tu não, passa não minha frente, é um boi. <laughs> ah não, velho. Que isso? não, que é isso? Eu vai aguentar não, velho. Ah, lag do caralho. Meu objetivo. Ai, meu. ruim. Tem um aqui. Cadê esse safado? Cadê esse filho da puta? Ah, mano. <laughs> Para, carro! Recarrega. Não é acho Slash na outra, é sério. Ah, acabou a bala e o outro ali me matou. Eu tinha visto o outro, velho, mas eu pensei que eu tinha vazado. Ah, meu Deus nem, nem, nem, nem, nem, Ah, beleza, lag do caralho. Presa essa moça bonita, linda, gostosa, maravilhosa. Uh! Multiplicou! Olha, veio de novo. Ó, é, desbloqueou o carro de polícia. Eu? É. Tem nada que isso? O que que tu tá dirigindo? Ah, que carro é esse, galera? Ei, tudo no carro. Tô tentando. Ele entrou no carro. Vai, vai, vai, vai. Deixa eu ela levantou, eu tô matando. Foi mal, velho. Ah, moleque. Ah, e trava bem na hora. Isso aí, bora. É e aí eu perdi ele. Olha o outro. Não, outro. <laughs> Valeu. Eu quero explodir essa porra, dá licença. Você viu que entrou mais um. Oxe, o que, que eu tô fazendo? Oxe, eu tava lá em cima, que eu tô vim parar aqui embaixo. Oxi! Filha da puta! Ah, morri de louco. Pô, faltando um minuto, Bruno. Qual é, cara? Eu ruim. Ainda tá nem isso. Olha o cara que não ia. e demais, não era tiro, moleque. Quem? Chama backup, Otá? Não, não. Hã? É a minha hora, mano. Chama um backupzinho. Moleque, mano, vai. dois aqui, ó. não bom. Opa, não matou. Só um agora. Que isso? Quem faz essa granada? Ah, moleque. Ai, deu ruim. Tenta pescar ele. Deu ruim. Ele deu ruim por causa do outro lá de trás, mano. Na tuas costas aí, velho. Tá tá tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Vai dar ruim. Tem que matar no estudo. Ah, viado, safado. Me matou ainda, cachorro. Como é que entregou? vai matar o cara não, filho pilantra. É. Tu não estunou? Achei bem linhado. Atrás de quem, doido? Quem? Eu aqui é na rua, eu aqui na rua. Aonde? Na rua de trás? Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, onde eu tô, onde eu tô. Tô vendo. Nossa, eu tinha... Ah, mano. Cada gradezinha, véi. Tá miado. Vai, vai, stunou. Cada gradezinha, cara. Tu acredita? Tô ligado. Caralho, mano. Tomando tá brioco. Caraca, eu vou pra voar tipo aqui. Assim. É, eu tô levando mata, viu? Pô, quem botou essa porra desse caminhão bem aqui no meio? Agora tá no... Cara, não podemos matar. Quem foi? Caralho, Bruno! Filha da puta! Filho de uma rapariga ruim! Caralho, velho. Já tô. Sete baixa, velho. Negativo pra caralho. Vai, trouxa. Nem prendeu o cara ainda. Prendendo, tem mão não? Tem, tem algema não?